e insegurança, medo, alegria, paz e emoção, tudo ao mesmo tempo num só coração. Eu tô há tanto tempo procurando alguém pra dar a mão. Fica difícil acreditar em tudo que eu sonhei que pedi em oração estar ao lado meu vai perceber é hora de viver olha para mim pode enxergar todo amor do mundo eu vou lhe dar a solidão vai procurar outro coração para se abrigar Olha pra mim, deixa eu te ver. O meu coração quer entender de onde vem tanto querer. Somos aliança, céu e fé. Eu e você.